السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناه السرشاجي ازيكم عاملين ايه آه انا قلت مصوره لكم في الشمس كده عشان تبقى واضحه قوي آه احنا هنتكلم عن ازاي تفرق ما بين آه اي ساعه Tissot او Tissot. آه مع ازاي تفرق ازاي اذا كانت اصليه او copy آه زي ما بيقولوا copy او high copy او high first copy او replica وحاجات زي كده كتير تمام الساعه اللي في ايدي دلوقتي دي دي ساعه آه، موديل اسمه بي ار اس 516 516 بي ار اس 516 ساعه كبيره ما شاء الله وحلوه جدا آه، عشان بس في الاختصار كده ونبقى بسرعه جدا آه، الساعه ال Tissot او ال Tissot هي وال Swatch واغلبيه ماركات كتير قوي يعني معموله بتنزل على ال Tissot بالذات مكنه اسمها او caliber آه، يعني الماكينه بتاعت تيسو اللي بتنزل Tissot ما بتصنعش مكن Tissot في ما في في آه، شركه اسمها ETA اللي شركه Tissot اللي بتشتري منها المكن وتركبه على الساعه يعني Tissot هي اللي بتجيب ال design وبتظبط ال design. في كذا design نزل من Tissot زي ال PRS 200 زي السي ستار زي آه، زي ال Le Locle اللي معايا آه، زي ال T-Race في كذا نوع هم بيظبطوا في كذا قصدي موديل هم بيعملوا الموديل وبيشتروا المكنه من آه، من شركه اسمها ETA دي سويسريه سويسريه نظيفه جدا يعني دي شركه محترمه جدا المهم المكنه او الماكينه اللي بتركب على الساعه ال Tissot اسمها caliber G 10 211 caliber G 10 211 او caliber G 10 211 آه، ال caliber دي دي المكنه اللي بتنزل على الساعه ال Tissot ال chronograph اقول لكم ايه اللي هيخليك تفرق ما بين ساعه كرونوجراف آه Tissot chronograph يا جماعه يعني فيها عدادات زي الثلاث عدادات اللي هو عند الساعه 2 وعند الساعه 10 وعند الساعه 6 في ثلاث عدادات اللي هيفرق الساعه ال Tissot دي عن اي ساعه copy تاني بص هتلاقي تحت كده عند رقم 6 في عقرب ثواني بيحرك اهو اللي بيلف ده عند رقم عند عند الساعه 6 تمام اهو ثابت اهو ده اللي بيتحرك قصدي تحت ده. العقرب ده بص العقرب ده ده بينزل على الساعه على الماكينه ال G 10 211 اللي هي الاي تي e اي جي 10 211 في اي ساعه تانية copy بيبقى العقرب عند الساعه 2 عند الساعه 2 اللي هو العقرب الثابت عندي ده ده اللي بيبقى شغال في الساعة الكبلي تمام دي اسهل حاجة اقدر اقولها لكم الساعة عند رقم ستة ده ده المفروض ده ده الساعة الاوريجينال بتنزل عليها مكنة اللي هي G 10 211 عند الساعة 6 بيبقى عقرب الثواني شغال ده لما بيكون شغال بتكون الساعة اوريجينال اما لما تلاقي العقرب عند الساعة 2 عند الساعه 2 العقرب اللي فوق على اليمين ده شغال والعقارب اللي تحت واقفه اعرف ان الساعه دي copy دي اسهل ما يمكن معرفته في الساعه ازاي تفرق ما بين ساعه اوريجينال آه، تيسو وكوبي ودي دي دي طرق من ضمن الطرق وان شاء الله اشرح لكم هعرض لكم كام طريقه تاني بس دي اسهل واسرع طريقه تعرف تعرف آه تجيب تعرف آه يعني تعرف تفرق ما بين الساعه ال original والساعه ال copy واتمنى طبعا يا جماعه لو الفيديو عجبكم اتمنى ما تنساش تعمل like وتشترك معانا اتمنى اشترك معانا انزل تحت كده شويه هتلاقي في كلمه اشتراك او subscribe انزل اشترك معانا أه واتمنى تعملي like في الفيديو عشان تدعبني وكمان لو عجبك الفيديو اكتر وعايز ت... يعني تفيد الناس يا ريت تعمل له share وشكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته